шариғатта қыз бала мен оның қамқоршысы оның әкесі екеуі бір біріне тығыз байланысты адам әкесі қызынның рұқсатынсыз қызының келісімсіз біреуге күштеп беруге болмайды мына адамға тисен деп шариғатта тыйым салынған нәрсе иә yeah. Иә? немесе қызы әкесінің батасын алмай ата анасының батасын алмай жоқ мен мынаған күйеуге тиемін деп өзінен өзі еркіндікке кетіп қалуына болмайды hmm. осы екі адам бір біріне байланған адам екеуінің көңілінен шығу керек қой қыздың да көңілінен шығу керек әкесінің де көңілінен шығу керек hmm. сондықтан бұл, бұл нәрседе өте қатты ә, бір нәзік түнде қарау керек біз мына үйлену деген кезде біз тек қана бір нәрсені талқылаймыз махаббат махаббат махаббат махаббат дейміз болды дұрыс айтасыз алла тағала құранда айтады ә, алла тағала сіздердің араларыңызда сүйіспеншілік пен мейірімдікті жаратып қойған дейді ер мен адам ер мен әйелдің арасына сүйіспеншілік және мейірімділік осы екі нәрсеге негізделеді және ақыл деген нәрсе болу керек ақылға салу деген нәрсе кейде адам мына ғашықтық мастығына кірген кезде ол да, ол да бір мастықтың бір түрі негізінде ғашықтық деген адам көзі жауып қалады құлағы естімей қалады ғашықтық деген мастыққа кірген кезде сонда кейбір дұрыс емес нәрселерді байқамай қалады ал оны сырттағы ақыл тоқтатқан адамдар байқап отырады көрдіңіз ба сол үшін біз айтамыз жастарға дұрыс сіз сезіммен махаббатыңызға жүрегіңізге сеніңіз бірақ ақылды да тастап қоймаңыз мына жаққа қарай мүлдем ақылға да орын қойыңыз махаббатыңызға да орын қойыңыз иә